қандайсың әйгерім қандай қандай әпкем ашар аялары оор өтті жаман шаршадым құрсап качып қатып қалды тамақ жесек деп айтшы тамақ жасадыңбы ба жоқ жаңа келдім тек черный кассадан тамақ салып берді екен десем саған салып беріп қойып қойшы қойшы тамақ жасашы кіші тамақ жейік қойшы мына тұрмақ мен өлмеймін эми сенин тырмагың өсүп кетиптир деп эми тамак жебей жашай берелиби эми жалко қойшы қанша жасамайм а давай енді заказ береміз пицца эле заказ бере бересің мен кішкене мындай тамақ жасатшы мындай тамақ жайлычы қой анда бүгін да заказ берчү болсам мен анда тиги апамкына барып эле тамактанып келем анан апам барганда калп эле мени мактап сактап койсоң күнүгө суши пицца жасап бере атат деп мындай мени нормально багып атат э, көчөнүн кантип эми болбогон эле нерсени болду деп айтыш керек э болгонун э, болгондой эле айтыш керек күнде эле тамак заказ кылып эле тиги көчөдөн эле тамактанабыз деп значит сен мени жаман көрсөткүң келип атыптыр да апам а айтышмай калсачы анда билесиңби анда анда мен дагы айтам эмнени айтасың сен эмнени айтам эмнени айтам а сен могу сансыз байкенинчи магазинде он миң сомго карызга батып кеткен деп айтам айтмайбы ооба ооба өзің баштадың анда анда мен сені дағы айтам андачы ооба айтмай дедім айтма чачыңды сарыға бояп кайра жарашпай калып кайра карага бойгонуңду айтам мен сен андачы а сен бар ғой сенчи сөйтіп машинаң мененчи кукуштун уюмунду былчыйта сүзүп машинаның бачагын чыгарып салган деп айтам анда мен сен а мен сенин тырмагыңды тиги бүркүттүкүндөй кылып өстүрүп алган деп айтам мен сага ну андайчы бар ғой анда тетиги сен жайлауға барғанда жайлаудан суға ағып кетип аяқтан баарына ит аберіп төгіліп шашылып аябай ұят болып шермен болған мына баары бар видео тартып алған ошол видео мына азыр менде де бар мен азыр апама жөнөтүп кетирип салышым мүмкүн деп видеоға тартып алышты что тартып ма мага тартпаса да мага өздөрү кетишет мен мен эч жака барбай эле коеюн анда үйдө эле тамактанабыз э эмне жейбиз батыры жеңіл қалғанын жарады да пицца кел мындай кішкене тандыр самсы мындай қашан пашан эле жейличи мындай эй жейличи жүрсеңіз бұл чынымен керек же макулу кішкене современныйраак болсоң э э сага караганда тетип кукушчу э далдырып алған мен балекеттің баарын білет тим эле суши заказ бери үйгө анан тиги барсам мен эй баягы күнү деле үйүнө барган экен меке жаштап болуп суши жеп аткан өлүп да алып эле жеп атпадым беле жакты суши сонун экен деп эми мен ачка болуп атсаң жейсиң да эми суши шоп точка kg деген бар да ошо инстаграмга дагы азыр шесть секундда заказ берип койсоң келет любой шаардын любой точкасына эки секундда мына чаап тура алло суши кандайсыз о мени таанып калдыңыз <laughs> мени таанып калды эже жанагы эле адреске дагы бир бир партия же суши кашан барбай сурачы кашан екен қанша э, рахмат екі секунд иә э? мына екі секундта келіп қалады екен не ұшында бат келіп қалады а мына келіп қалды бар әкеле қал келіп қалып тұр бұлар слов еле заказ берген махамбет тез шақыр шаққан Суши, роллы 0708 01 05 75 Суши шоп KG суши шоп кейжи кана элим тыңда курсагың ач болуп калса сенин кызматыңда тамактардын баары бар досторуңду чакырсаң набор кейшин түрдүү дандын баары ертең да закатым марат байке бүгүнкү элүү жаш кутман курагыңыз кут болсун сизге ден соолук каалайбыз узак өмүр каалайбыз бар болуңуз аман болуңуз эч качан оорубай ушинтип бала чакаңыздын урматын көрүп жүрө бериңиз иш неле арнуу концерт болуп атасың эмне жасалма болуп эле уйматтуу маят байке жашоодогудай эле куттуктачы мисалы мындай куттуктабайсыңбы марат байке кандайсыз ден соолугуңуз жакшыбы күүлүк күчтүү жүрөсүзбү анан ей көрмей кеттіңіз туған күніңіз құт болсын өміріңіз ұзын денсаулығыңыз чын болсын көп көп жашап бетіңізге гүл күнім быржы түше берсін шошытып жіберген жоқсың ба сен марат байкені кішкене мындай нежныйырақ құттықтасаң мындай марат байке мындан да ұзақ өмір сүріңіз жүзге шығыңыз ә, жеңеме ешқашан қамшыны қарматпай әрдайым байрақты биік көтеріп жүре беріңіз разницасы жоқ деймін байрақты қармай қармау туралы разницасы жоқ балдары машина алып береді екен а маратбакеге маратбакеге эме бир бак эме бензин менин атыман ой экөөбүздүн атыбыздан да дагы бир жолу туулган күнүңүз менен ушул чыгармабызды кабыл алып коюңуз кандай болуп калдым сулакам кыркка жетейин деп калган турбайбы отуз сегиз болуп кетиптир отуз сегиз кыркка жетейин деп калып турбайбы кой айгерим анда мен сага бир керез айтып коеюнчу э эй отуз сегиз менен да эмне керез айта бересиңби болуп кое бербейсиңби эми сенде эмне кетип атат и айт эгер мен бир нерсе болуп кете турган болсом жанагы дүкөнчү марат бар ғой, марат ошого барып эмне дагы карыз болдуңбу ошого кактан карыз такыр карыз бербейт го ошол эч кимге карыз бербейт го анан эмне болду ошоға бардағы дагы ошо кишиге тий макулбу ошо менен жашачы өмүр бою чын болуп калган го эмнеге пусть бир кыйналсынчы өмүр бою сени алып ал эй эй нурбек тамаша тамаша тамақ қаншамыз неңделесіп отырсың ей неңдесіп отырсың байпағымды да жаңа ертең мен ура таптым деп қиқырып отпадым ба да ошондон кийин кайка койдум 猫咪。